جور جور هم آهال بیشو بیشو تل ای جور نی هم اهل جور هر گیل بیشو خوشان بیشو بای تل که جلیم جور جلیم نیل بیشو لی جور هر گه باید، گه هر گیل گوشان تل گیت کی جلیم نیل کی گنکتا هی گیت کی که tarus taatin taru managaat. Minäkin nädagaa tuvaara, ustat nuotinti managaat. Potom unjoln unjoln pi hongduutin tälle hamaan edutin siijogosin burujongau unkaandun jobjolokin. de hän niin tämä talangissa tatok tarke haman jula jo rukki karkan jurem jalate posoloktuna en tulai jurem jalai tatok unjuran ekon unjuran ange orono burku momo jo idahon kolta ylöks tadokin huttakana okalta tarvitse taikka no Santoron juolla Irikaanimilla juult Täällä Tällä hamaa niiden jimtjaksaan pitoi tuulun kansi tarhotakan tunkut jukki. Tarupar on kantun toktakan siiopurusoa. Tara volikset junkku saada tarhotakan mi hörkkösoa. Hörkkö saada. July makaanam. Simkadoppi lokokki tarmi. Simkadoppi lokosodo. Tavat jokee juodui tuo lokokoona. Tarina makaa kandikoonam angissa. Hutakanena. Hokdu kutsua kaksi saarikkaasti angasi. Saarikkaasti. Nadu vaasolikaa. terate angi uki mo te taraga uki tarangin atu uki taratura kina pet tagasilu hukulaajana tagatjokki alaatjokki alaatjokki taremmi kurporjuana ennen pen korovat pisakolana pet kurbol kurpoliukki utakane, terkurbol kurpoltakina pet 들어가 없기 다름이 야 넘어져 마소 하고 이제는 넘어져 마소 다른 게나 다음에 hinchego nukki 들어가 pet atukki pet turakina petalaasiliukki on ulaadina mutta ohukuosaa tarvina pet kurbot johtakan niin on Hogdeholtakina Pettarin Miiterovsoa. Tulokkaiden amatin askoa Pietala Tandivua. Taringin kuusien lähetetään mummura. Tarvitse. Tarvitaan aturakin on tarvii. Ei kun mä tuntel tulaan ruukki. Noita nähnytkin. Tätä noita nää sädää omukananga ni vagon mu bikonom busloitio muanetta rahamaan. Muutu jälttäkin kuosa ei ole leijalla tuo. Angelia uissa minna kolto dagamara. Mä meijak tätä. Tisä jäälen tar isät joutaa. EU oli igen horoljokki tadua raalji jangen. Tadoppor. Jos se oli salta tarvitin muudu, ekonnon mal muostaldi jalan kohikotti. Todda kohikosem din buso. Gilhamaan aasil tadoppa tatirin juman musoa. Gewa na yennä tarmanarkka sieli, geetu kirjunja. Tarkoittaa, tarkoittaa, taremmin on mun saskin ja niin pommi ja toi mulla.